हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो एम एस एक्सएल की है और एम एस एक्सएल में आज हम खास क्या सीखेंगे आइए आपको बताता हूँ देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर लेता हूँ ये देख सकते हैं यहाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन है अब यहाँ पर कोई नंबर लिखता हूँ एक्सेल में कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं होता है जिससे आप किसी भी नंबर को टेक्स्ट में बदल सके अब यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर इसको टेक्स्ट में बदलना है सेम ठीक है मतलब कि पाँच अगर लिखा हुआ है तो पाँच को फाइव लिखना हो तो आप ये नहीं कर पाएंगे लेकिन इसमें एक डेवलपर टैब आपको मिल जाता है यहाँ पर आपको डेवलपर टैब पे जाना है कैसे एक्टिवेट करते हैं मैंने पहले ही बताया है कहीं पर भी मेन्यू बार पे क्लिक कर दीजिए यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर कस्टमाइज रिबन पर जाकर के उसमें आपको डेवलपर टैब मिल जाता है वहाँ से आप इसे एक्टिवेट कर सकते हैं और यहाँ पर जाने के बाद आपको विजुअल बेसिक पे जाना है और यहाँ पर आ जाएंगे सीधा उसके बाद से इंसर्ट पे जाइए फिर मॉड्यूल पे जाइए तो मॉड्यूल को इंसर्ट करवा लीजिए यहाँ पर एक कोड है जो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ ये देखिए ये कोड कुछ इस तरीके का है मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर यहाँ से मैं नोट पैड को ओपन करता हूँ ये देखिए N O T E notepad तो ये नोट पैड आ गया और यहाँ पर नंबर टू टेक्स्ट ये जो विजुअल बेसिक का कोड है ये पूरा ही मैंने लिख रखा है ठीक है आप देख सकते हैं इसको ये देख लीजिए कुछ इस तरीके से ये कोड है और ये काफी लंबा कोड है यहाँ पर रोल ए प्रेस करता हूँ गेट यूनिट डिजिट ये फंक्शन है हमारा इसको हमने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद कहाँ चलेंगे यहाँ पर जो मैक्रो विजुअल बेसिक का विंडो हमने खोल रखा है इस पर आएंगे यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं ठीक है पेस्ट कर दिया अब इसको सेव करने की बारी है तो यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पर देखिए इसको आप एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक में आप सेव करेंगे तो ये सेव किया यहाँ पर इसे एक नाम दे देता हूँ मैं अपना ही नाम दे देता हूँ S U R J Suraj और यहाँ पर आप एंटर प्रेस करिएगा तो ये देखिए यहाँ पर जा करके और इसको सेव करता हूँ ये हमने सेव कर दिया इसको ठीक है और अब हम कहा चलते हैं एक्सेल वाली विंडो पे चलते हैं अब यहाँ पर फंक्शन हमने बनाया था एफ एन यही तो बनाया था तो ये एफ एन कन्वर्ट के नाम से आ रहा है और यहाँ पे देखिए ये कुछ इस तरीके से आ रहा है अब यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर इस फॉर्मूले को एफ एन कन्वर्ट फॉर्मूले को हमें लगा लेना है और यहाँ पर सेलेक्ट करना है और इसको बंद करना है और एंटर प्रेस करेंगे तो ये आप देख पाएंगे कि ये जो हमने लिया था ये लिखा हुआ था इसको ये रुपए में कन्वर्ट करके दे दे रहा है देखिए ना ये रुपए में कन्वर्ट कर दे रहा है यहाँ पर और यहाँ पर देखिए इसको अगर मैं ड्रैग करवा लेता हूँ नीचे तो जो भी रुपया पैसा लिखा हुआ है आपका सब यहां पर आ जाएगा ये देखिए अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ लाइक सिक्स थाउजेंड लिखता हूं तो ये देखिए यहाँ पर किया मैंने 6000 यहां यहाँ पे 8000 करता हूं यहां पे मैं फोर हंड्रेड करता हूँ तो अब मैं जैसे ही यहां से इसको ड्रैग करवाते हुए नीचे आऊंगा ये देखिए कुछ इस तरीके से तो ये सबको जो है वर्ड में कन्वर्ट कर देगा यानी जितना भी रुपया आप लिखेंगे उसको वर्ड में कन्वर्ट कर देगा अब देखिए इसका मैं फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ तब देखिए क्या होता है होता है कि नहीं इसको मैं करेंसी फॉर्मेट में लेके आता हूँ तो करेंसी फॉर्मेट कहां फंक्शंस बनाएंगे यहीं से तो बना लेंगे ये देखिए ना यहां पे दिया हुआ है और यहां पे करेंसी पे क्लिक कर दीजिए तो भी देखिए ये सेम वे में रह रहा है ठीक है तो ये कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं लिंक क्या है पूरा कोड ही मैं पेस्ट कर देता हूं डिस्क्रिप्शन में वहां से आप उठा लीजिएगा इसको अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करें thank you for watching this video